un attimo mi rispondono. Non mi stavo coltivando la stessa cosa, eh no? Il testo dei cazzi stamattina. comunque che cazzo da fare? Il navigatore le porta all'altra strada. Quale? A quella della semestrale di l'altra volta. Ti ho mandato l'indirizzo preciso del bar. No, eh? A me non l'ha mandato, a lui l'ho mandato. Pure a lui ho mandato. Non ho mandato niente, ma te, te l'ho mandato. Non hai aperto WhatsApp stamattina? Stamattina, cioè sì. 5 minuti prima che stavo col navigatore. Sì. Eh, lo so, ma tu devi pensare che io ti penso. Ecco chi era, però lo vedere il cellulare. Tu devi pensare che io ti penso. Ah, eh, perché cercavo chi pagava il caffè, invece niente, cioè, ha fatto finta di niente. Eh. Cazzo, ho sentito stamattina giro